saluton kai bonvenon al nia uno iarigia episodo tricent seste carai do morga o estos la uh, ocasos uh, <laughs> sias kiel iritian do la vere last episodo morgawa estos adiao episodo to mi prepensas uh, fare ion uh, specialan por vi. Kai do hodio esas la lasta ni diru normal forma episodo kai mi vola spremi el tiron de Zamenhof el alia volumo do mi havas fakte du exempleroin tutte de la Zamenhof strato che questo si intervio de Roman Dobrinsky alla Nepo uh, lui uh, Christoph Zaleski Zamenhof kai kiel mi havas du exemplero en char uno el ili mi accettis en uh, lillo do dum la universala congresso numero 100 kiu estis la lasta congresso en kiu aperis publike la nepo fakte Cae, do, li subscribis. Tiel, al mi, tute, mi diru, ni ne conas unul alian, do, tute, tute prave, sed, mi havas alian, cion mi accetis en Malago dum auctio e eh, la manoi de la eh, de la filino, de unu e la filino, in fact, estas du de la neppo, Margaret eh, zaleski Zamenhof, la numero pensas dudek au quardek, mine ne, mi ne tute certas. Kai tio estis, uh, ne diru, suscribita de ambau la giornalisto, la intervjuanto, kai la intervjuato. Kai tute, tute hasarde, gi rilatas al Amsterdamo, char la dedicio estas aldu famai Amsterdamai esperantistoi. Hans kai Hans Bakker. Kai do estas tre tre gioie al mi fini per tio kai to la regulo mi diru estas vi devas nur legi ion eh, scribite de Zamenhof mem do ne de la lia Zamenhofoi, ciu ne? fakte mi tion faras mi respektos do attendu momenton kai vi vidos tion dum la tuia Zamenhof medito quion un eh, mi comenzos post momento. Do, dum la lasta foio resto con ni, un medito con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia lasta vera Zamenhofa medito. Morgao estas adiaua medito. Char la iaro finigis. La medita iaro finigis. Morgao! Lo strange, cioè, usi la passinta tenso por uh, indichi morgauan eventon. Nu, mi volas preni la fama in verso in de la lingue universala do la pra esperanto qui un eh, Zamenhof pretigis en 1870 ok kai mi trovis tion en la pagio 144 de la Zamenhof strato intervjuo alla nepo de doktoro Zamenhof doktoro Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof, farita de Roman eh, Dobrinski kai publikigita en Esperanto en 2003 kai aperis en eh, uh, eh, gi aperis en multa alia lingvo ekte la pola gis la itala per la croata la japana kai simile do en pagio cent quarta la nepo recitas tion kai mi shatas fini citi medito serion per uh, io qui uh, appartenas alla ni diru iuna iaro ide Lazaro ancora li ne vere nomigi Ludovico char la nomo la dua nomo por la ne iudoi venas officiale nur uh, kiam uh, ili plen cresculigas do el pagio cent quarde quarde la Zamenhof strato sed vi compreneble povas trovi tion en multai aliei fontoi mi legas mal amicete de las nazies. Cado, cado, iam tempesta, la tot homose en familie conunigare so deba. Bone, do se ni volas resumi la tutan senson de Zamenhof, mi shatas resumi per tiu canto dum la nascig tago de Zamenhof, ciam li estis gimnasiano ciam li estis iuna, ciam li estis per plena, char nun iam estas la tempo por tion fari, cae la tuta omaro en unu rondo familia devas facte cun igi, igi unu. Do, ien cio, do ni ciam tenu nian memoron al tio. La nomo Esperanto de la lingua venas de la pseudonimo, Dr. Esperanto, cae tio venas de espero. Tio esas la esenso de Esperanto. Teni la esperon. Do, ne gravas cio casas en l'extera mondo, ofte gi estas, ne diro, malesperiga. Almenau, en uh, Palestino cae Israelo, la armiloi cesis pafi, post dec unu tagoi de milito, facte, cae do ni tenu la esperon, ni tenu la flamon de esperon, la torcion de espero, lumiganta la estontezon, la futuron de la homaro. Por la lasta foio, dankon uh, pro atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.